телекомпания Имеди. Студия Субъектори. Та Hot Travel-и წარმოგიდგენთ. გამარჯობა და გაგიმარჯოთ. სუბიექტური და ვასი გოდიშვილი ამჯერად მიუხენიდან მოგესალმებათ. და ნუ გაგიკვირდებათ, რომ ეპიზოდს ლუდით ვიწყებ, იმიტომ რომ ბავარიაში ყველაფერი ლუდით იწყება და ლუდით მთავრდება. ბავარიის მხარის დედაქალაქი მიუნხენი გერმანიის სიდიდით მესამე ქალაქია. გაშენებულია ბავარიის ალპების ჩრდილოეთით, დინარე ისარის ნაპირებზე. აქ დაახლოებით 311 კვადრატულ კილომეტრზე დაახლოებით მილიონ ნახევარი ადამიანი ცხოვრობს და ცხოვრობს საკმაოდ კარგად, რადგან მიუნხენი დღეს ფინანსების, ტექნოლოგიების, ინოვაციების, ბიზნესის, ხელოვნებისა და ტურიზმის გლობალური ცენტრია. მიუნხენი გერმანიის ქალაქებს შორის ეკონომიკურად ერთ-ერთი მოწინავეა უმუშევრობის ყველაზე დაბალი მაჩვენებლით. აქ არის განთავსებული ისეთი ეროვნული და უცხოური კომპანიების სათავო ოფისები, როგორებიც გახლავთ BMW, Siemens, MAN, ალიანსი, მიუნიხ რე, ინტელი, მაკდონალდსი, მაიკროსოფტი, ფილიპ მორისი და სხვები. მიუნხენს ქალაქის სტატუსი მხოლოდ 1175 წელს მიენიჭა. მას შემდეგ მან მაინც მოასწრო ბავარიის მხარის, ბავარიის სამეფოს და ბავარიის საბჭოთა რესპუბლიკის დედაქალაქი ყოფილიყო. მართალია ამ უკანასკნელმა სულ 4 კვირა იარსება, მაგრამ მაინც დედაქალაქს კი აუცილებლად შემორჩებოდა სასახლეები. ნიმფენბურგის სასახლე. ბავარიის მართველების საზაფხულო რეზიდენცია, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კომპლექსია ევროპაში. სასახლე ორნაწილიანია მამაკაცებისთვის განკუთვნილი ანუ მართვილის სამყოფელი და საქალებო დედოფლის მოსასვენებელი ოთახები სასახლის ამ ორ ნაწილს სადღესასწაულო დარბაზი აერთიანებს კომპლექსს გარშემო ლამაზი ბაღები აკრავს მიუნხენის რეზიდენცია 1508 წლიდან 1918 წლამდე ბავარიელი герцоგების კურფიურსტერების და მეფეების სამყოფელი იყო და ეს 400 წელი ეყო იმისთვის, რომ რენესანსის, ბაროკოს, როკოკოსა და კლასიციზმის ელემენტები შეეთვისებინა და პატარა ციხესიმაგრიდან მონუმენტურ კომპლექსად ქცეულიყო. მე-17 მე-18 საუკუნეში გაჩნდა კიდევ ერთი საზაფხულო რეზიდენცია, შლაისჰამის სასახლე. ეს გახლავთ კომპლექსის სამი ციხესიმაგრისა, რომლებიც ერთმანეთს ბაღით უკავშირდება. კომპლექსი დღეს ფაიფურის ნაკეთობების მდიდარ კოლექციას და სხვადასხვა გამოფენებს ეთმობა. არა, 99 მეტრი ნამდვილად ვერ ვიქნები. 99 მეტრი რომ ყოფილიყავი, მიუნხენში არავინ შემომიშვებდა. ოთხმოცდაცხრამეტი მეტრი მიუნხენში მაქსიმალური სიმაღლეა და ამას 2004 წლიდან უკვე საგანგებო კანონის აკონტროლებს. საქმე ის არის, რომ სწორედ ამ სიმაღლეა ქალაქის ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლო, წმინდა მარიამის საკათედრო ტაძარი, იგივე ფრაუენკირხე. და მიუხენელებმა კანონის ზალით გადაწყვიტეს მისი სტატუსის დაცვა. ფრაუენკირხეს ძირითადი ნაწილი 1488 წელს აშენდა. თუმცა საჭირო სახსრების ნაკლებობის გამო მისი დასრულება გაჭიანურდა და გუმბათების შენობას მხოლოდ 1524 წელს დაადგეს. ძვანე ფერის სპილენძით დაფარული გუმბათები ბიზანტიურად მომრგვალებული ფორმისაა. ყველაზე მეტად სწორედ ისინი განასხვავებს ფრაუენკირხეს აქაური წვეტიან გუმბათიანი ტაძრებისგან. ეკლესია ერთდროულად 20000 კაცს იდებს. არადა როგორც ამბობენ, მისი აშენების დროს მიუნხენში სულ 13000 ადამიანი ცხოვრობდა. ტიშობლის სახელს უკავშირდება სახელი მარიამ პლაცისა, რომელიც კიონიკ პლაცთან და ოდემონ პლაცთან ერთად ქალაქის მთავარი მოედანია. მარიენ პლაცი მოედანს დაერქვა 1628 წელს, როცა აქ ღვთისმშობლის კოლონა დადგეს, როგორც შვედებთან 30 წლიანი ომის სიმბოლო. კანდაკების ქვედა ნაწილს ოთხ კუთხეში ქერუბიმები ოთხ უბედურებას, ომს, შიმშილს, ჭირსა და ურწმუნოებას ებრძვიან. ადრე მოედანზე თევზის ბაზრობა იყო და მოვაჭრეები აი აქ, შანდრევან ფიშბრუნენის აუზში ინახავდნენ გასაყიდ საქონელს. ცნობილია ერთი ჩვეულება, რომელიც ფიშბრუნენს განსაკუთრებულ შადრევნად აქცევს. თუ კი სხვა აუზებში მონეტების შაყრა ამიღებული, რაც შენგან ცირე თანხის, მაგრამ მაინც გასავალს ნიშნავს. ფიშბრუნენის წყალში ცარიელი საფულე უნდა დაასვენო, რაც მისი ავსების უეჭველ წინაპირობად იქცევა. მიუხენის ახალ რატუშასთან ხშირად შეხვდებით ბლომად შეკრებილ ხალხს. ძირითადად ტურისტებს. რა თქმა უნდა, ახლა ისინი არც არაბის გადადგომას ეთხოვენ და არც ქალაქის საბჭოს გადაწყვეტილებებს ელოდებიან, როდესაც რატუშის აი ამ კედელს შეხურებენ. ნეოგოტიკურ სტილში აგებული ახალი რატუშა ცნობილია თავისი კედლის საათით და კედლისავე სპექტაკლით, რომელიც მე თუ მკითხავთ, პრაღის თოჯინურ სანახაობას არაფრით ჩამოუვარდება. და ეს არამხოლოდ ჩემი აზრია, ბევრი ტურისტი ხომა კარგახნით ადრე იკავებს ადგილს შოუს რომ დაესწროს. დღეში სამჯერ ამ კედელზე თოჯინების სპექტაკლი თამაშდება. ზედა იარუსზე რაინდების ტურნირი მიმდინარეობს. ქვემოთ კი ცეკვით შავი ჭირის დამარცხებას აღნიშნავენ. ო, ეს ტურისტები დადიან საათი რატუშის სანახავად, თორე მიუხენელებს სახში აქვს თავისი საათი სანახაობა. უამრავი ასეთი სანახაობა გელით მიუხენის ზოგ მაღაზიაშიც. გადმოცემის თანახმად, პირველი გუგულიანი საათის გამომგონებელს მამლიანი საათის შექმნა სურდა, მაგრამ მექანიზმს ყიყლიყო ვერაფრით ათქმევინა. ანუ ეს საათი გუგუს, იმიტომ კი არის ახის, რომ მასში გუგულისის. პირიქით, მასში გუგული იმიტომ ზის, რომ საათი გუგუს იძახის. ამ საათებს უკვე 250 წელია სოფელ შვარცვალდში ამზადებენ. აქ საათების სირთულისა და ზომების მიხედვით 150-დან 2500 ევრომდეც. საათები ორნაირია: 1დღიანი და 8დღიანი. პირველი ტიპის საათს დღეში ერთხელ სჭირდება მომართვა. მეორე ტიპისას კი კვირაში ერთხელაც ყოფნის. და რაც მთავარია, ნამდვილი გუგულიანის საათი გირებით მუშაობს და არა ელექტრული ბატარეებით. უფრო ძველ, არანაკლებად ლამაზ და სავარაუდო უფრო ღირებულ ნივთებს მიუნხენის მუზეუმებში ნახავთ. ისეთებში, როგორებიცაა ბავარიის მრავალპროფილიანი ნაციონალური მუზეუმი. გერმანული მუზეუმი, ტექნიკის ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი გამოფენა მსოფლიოში. გლიპტოთეკა, ანუ ანტიკური ქვის სკულპტურების კოლექცია. რამდენიმე პინაკოთეკა, ანუ ფერწერული ტილოების მუზეუმი და სხვა. და თქვენ გონიათ რომ გამომრჩა ან სხვა მუზეუმებში ვიგულისხმე? არა ბატონებო, მისი უდიდებულესობა BMW-ს მუზეუმი. BMW-ს მუზეუმი მუნხენში 1973 წელს დაარსდა. 2004 წელს ის დროებით დაიხურა, მოპირდაპირე მხარეს BMW-ს სამყაროს აშენებას დაელოდა და 2008 წელს ხელახლა გაიხსნა. ახლა აქ 5000 კვადრატულ მეტრზე 120 ექსპონატის სახით BMW-ს მთელი ისტორიაა წარმოდგენილი. მუზეუმში ნახავთ ძრავებს და ტურბინებს, სხვადასხვა ტიპის სატრანსპორტო საშუალებებს, სტილიზებულ მოდელებს და ბოლო 20 წლის კონცეფციურ კვლევებსაც კი. ახ ბაზაწინა ავტომობილსაც დააწყდებით თავიდან სათამაშო რომ გეგონებათ ის გასული საუკუნის 50-იან წლებში გამოდიოდა და თანამედროვე მინის წინაპარია ყველასათვის ცნობილია BMW-ს სპორტული მოდელები, მაგრამ სადაც სპორტს ახსენებ, იქ Bayern-იც მოაყოლეო. მიუნხენის ბაიერნი ერთ-ერთი ყველაზე ტიტულოვანი საფეხბურთო გუნდია მსოფლიოში. მას მოგებული აქვს ბუნდესლიგა უთვალავჯა, გერმანიის თასი ოდნავ ნაკლებჯერ. გერმანიის ლიგის თასი, გერმანიის სუპერთასი, უეფას სუპერთასი, ჩემპიონთა ლიგა, უეფას თასი, თასების თასი და სოფლიო საკლუბო ჩემპიონატის უმეტესობა რამდენიმეჯერ. ოდა აი ეს უტიტულოვანესი გუნდი, რომელსაც მოფერებით რეკორდ მაისტერსაც უწოდებენ, 2005 წლიდან საშინაო მატჩებს ამ სტადიონზე ატარებს. ალიანც არენა გერმანიაში სიდიდით მეორეა დორტმუნდის ვესტფალშტადიონის შემდეგ. ის ცნობილია ეგრეთ წოდებული გაბერილი პლასტმასის პანელების ექსტერიერით. ალიანც არენა პირველი სტადიონია, რომელსაც შეუძლია გარეგნული ფერი მთლიანად შეიცვალოს. მასზე საერთაშორისო მატჩებისთვის მაყურებლის 60000-ი. ბუნდესლიგის მატჩებისთვის კი 75000 ადგილია გამოყოფილი. და ეს ადგილები ძალიან ხშირად ივსება. რა თქმა უნდა, ბაიერნის რეკორდმაისტერული თამაშის წყალობით. მოგეხსენება დღევანდელ დღეს ქართული ფეხბურთის ევროპეიზაციის ტალღა არის აგორებული და მე მინდა ამ ტალღას შემი პატარა ჭავლიც მივაშველო. ყურადღება მე ვიქნები ერთადერთი ქართველი მსახიობი, რომელიც ალიანს არენაზე ბურთს აკენწლის. თავით თუმცა ბავარიელები BMW-სა და Bayern-ის გარდა თავიანთი მიწით, ტრადიციებით და დიალექტითაც ამაყობენ. ამას გარდა ბავარია ალბათ ერთადერთი ადგილია ევროპაში, სადაც ტრადიციული ეროვნული დასაცმელი სიამოვნები დაცვიათ. არა მხოლოდ დღესასწაულებზე, არამედ ყოველდღე. ბავარიულ ეროვნულ სამოს ტრახტი ქვია. მისი ძირითადი კომპონენტები კი დირნდლი და ლედერჰოსენია. ბავარიელი მამაკაცის სრული ტრახტი ლედერჰოზენისგან, ანუ ტყავის მოკლე შარბისგან, პერანგის, ჟილეტისა და შლაპისგან შედგება. ზოგჯერ ამ ყველაფერს პიჯაკსაც ამატებენ. პერანგი ტრადიციულად კუბოკრულია. შლაპაკი ნანადირევი ფრინველის ბუმბულით არის შემკული. ძლიანი ტრახტი იაფი არ გახლავთ. ის 700 ევრომდე ჩდება. თუმცა არის ერთი რაღაც, რაც ჩემი დაკვირვებით მიუხენელებს, უფრო მეტად უყვართ ვიდრე ეროვნული ტანსაცმელი და უფრო მეტად ეროვნულადაც მიაჩნიათ. და პრინციპში ამაში მეც ვეთანხმები. ეროვნული ტანსაცმელი მეც მომწონს, მაგრამ ლუდი მირჩევნია. საინტერესოა რომ ძველად ბავარია ლუდით კი არა, ღვინით იყო განთქმული და ლუდი აქ მეზობელი ქვეყნებიდან შემოქონდათ. რაკი შემოგაქვს, ალბათ გიყვარს კიდეც. მაგრამ თუ გიყვარს, უფრო სწორი იქნება კი არ შემოიტანო, შენ თვითონ აწარმოო. ალბათ დაახლოებით ასე, ან იქნებ სულ სხვანაირადაც იფიქრეს ბავარიელებმა 1030 წელს ვაინ სტეფანის ლუდის ქარხანა რომ დააარსეს. ასე დაიწყო ბავარიული ლუდის ისტორია. მე-15 საუკუნეში მიიღეს ლუდის სიწმინდის კანონი, რომელშიც ნათქვამია, რომ გერმანული ლუდი არ უნდა შეიცავდეს არაფერს გარდა სვის, ალაოს, წყლის და საფუარისა. ამას გარდა, მიუნხენური ლუდის დასამზადებლად უნდა გამოიყენონ წყაროსწალი, რომელიც მიუნხენის გარშემო ღრმა ჭებში მოიპოვება. მას შემდეგ ეს კანონი არ დარღვეულა. ყოველ შემთხვევაში, ასე ამბობენ. ლუდის ექსპერტები კი იმასაც ამბობენ, რომ ბავარიულ ლუდზე რთულად მოსამზადებელი და რაც მთავარია, გემრიელი ლუდი არ არსებობს. დროთა განმავლობაში ლუდი ბავარიელთა ყოველდღიურობას და პოლიტიკურ ცხოვრებასაც დაუკავშირდა. მაგალითად, მე-20 საუკუნის მიუნხენში არსებობდა ლუდის დარბაზი ბურგერ ბროიკელა, რომელიც 1830 ადამიანს იტევდა და ვაიმარის რესპუბლიკის პოლიტიკურ ღონისძიებებს მასპინძლობდა. 1923 წლის 8 ნოემბერს ბავარიის სახელმწიფო კომისარმა გუსტავ ფონ კარმა ბურგენბროიკელაში დიდი ღონისძიება გამართა. მალე სავსე დარბაში შტურმით შეიჭრნენ ჰიტლერი, ლუდენდორფი, გერინგი და ზმანი მათნი და სახელმწიფო გადატრიალება გამოაცხადეს. პუჩი ჩავარდა. ჰიტლერი დააპატიმრეს. აქციას კი ლუდის პუჩის სახელი ეწოდა. ამის შემდეგ გერმანიის მუშათა ნაციონალ-სოციალისტური პარტია აიკრძალა, თუმცა დროებით მალე ის ამავე დარბაში თავიდან დაარსდა. 1933 წლიდან ყოველ 8 ნოემბერს ლუდის პუჩის დღეს აქ სიტყვით გამოდიოდა ჰიტლერი. 1939 წელს მისმა მტრებმა კათედრის უკან საათის მექანიზმიანი ბომბი დაამონტაჟეს. მაგრამ ჰიტლერმა გამოსვლა ჩეულებრივზე მალე დაამთავრა და წავიდა. ბომბმა ნაცისტური პარტიის 7 წევრი და 1 ოფიციანტი შეიწირა. საბედნიეროდ მიუხენმა თავი დააღწია ნაციზმს, მაგრამ ქალაქმა თავი ვერ დააღწია ლუდის სიყვარულს. მარტო ოქტომბერფესტის გახსენება რაღდებს, რომელიც 200 წელია მიუნხენში იმართება და მსოფლიო მნიშვნელობის მოვლენაა. თუმცა ლუდის დასალევად ბავარიელები ოქტომბერს კი არა, საღამოსაც არ ელოდებიან. თუ არ გჯერათ, ჰობროიჰაუსში მიუნხენის უდიდეს ლუდხანაში შეიხედეთ. ბავარიაში ლუდი დღის ყველა მონაკვეთშია მნიშვნელოვანი. და თუ იმას გავითვალისწინებთ, რომ მიუხენელები საუზმობენ სოსისით და კარტოფილით, ეხლა რა გასაკვირია, რომ ყველაფერ ამას ყავას არ აყოლებენ და ლუც ამჯობინებენ. ხო ბროიჰაუსი მე-16 საუკუნეში გაიხსნა. მას სამ სართულზე 11000 კვადრატული მეტრი უკავია და ერთდროულად 1000-ზე მეტი სტუმრის მიღება შეუძლია. მოკლედ, საკონცერტო დარბაზს უფრო მოგაგონებთ და შეზარხოშებული ბავარიელები ხშირად მას ამ დანიშნულებითაც იყენებენ. ლუთხანაში აღინიშნება ყველა მნიშვნელოვანი დღესასწაული. აქ ნიშნავენ საქმიან შეხვედრებს, პაემნებს, ან უბრალოდ შედან და დილიდან საღამომდე ლუცმი იფნევენ. ჰობროჰაუსში მუდმივი კლიენტებისთვის სპეციალური მაგიდებია. მათ აქვთ საკუთარი კათხებიც, რომლებიც საგანგებო სეიფში ინახება და თაობიდან თაობას მემკვიდრეობით გადაეცემა. ამ ადგილს რეგულარული მომხმარებლების სახით ყავს 3600 ადამიანი, მაგრამ მხოლოდ 616 მათგანს აქვს უფლება კონდეს საკუთარი კათხა, რომელიც აი ასე ადგილას ინახება. მე მაქვს ბედნიერება რომ განახოთ ერთ-ერთი ასეთი კათხა. რომელიც გამოშვებული გახლავთ 1900 წელს. სხვათა შორის მითხრეს რომ როდესაც ლუდსვამ და როდესაც ლუდისმას დაამთავრებ ა აუცილებლად უნდა დატოვო ეს საფურავი ახთილი რომ მიხვდნენ რომ კიდევ ერთი ლუდი უნდა მოგიტანონ. სასაულია ეს გახლავთ 1900 წელს გამოშვებული კათხა თუ სხვაგან ლუც შეულებრივ 9 ლიტრიანი კათხებით სვამენ აქ სასმისები შეულებრივ ლიტრიანია ალბათ სწორედ ამის წყალობით თითოეული ბავარიელი წლიურად საშუალოდ 240 ლიტრ ლუც მიირთმევს ტრადიციული მიუნხენური სოსისი რა გემრიელია. ვერც კი ვერც კი შევადარებ ვერაფერს, რაღაცა თავისი გემო აქვს. საკონლის არის, მაგრამ კიდევ რაღაცა ურევია, რომელიც ჩემთვის გაურკვეველია. სასწაული. გაგიმარჯოთ. რას წამოვიღებდი მიუნხენიდან საქართველოში? პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, წამოვიღებდი BMW-ს. შემდეგ წამოვიღებდი ლუც და კიდევ წამოვიღებდი თასებს. ბოლოხანებია, ცოტა შემოგვაკლდა. მე ერთი კვირით გემშვიდობებით. მალე შევხვდებით. აა, უკაცრავად სულ დამავიწყდა. to make me stronger and i can feel slowly make it back to where we started